हाय दोस्तों मैं उत्तम शर्मा मैं जानकारी चैनल में आपको स्वागत करता हूँ आज मैं लेके आया हूँ न्यू जानकारी दोस्तों आज मैं बात करूँगा नरेडा के बारे में नरेडा एक ऐसा सिस्टम है हर लैपटॉप कंप्यूटर में रहता है शायद आपको मालूम हो तो अगर मालूम हो तो वीडियो मत देखिए आगे बढ़ने से पहले एक जन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बटन क्लिक करिए और आल पे क्लिक कर दीजिए इससे क्या होगा जब भी न्यू वीडियो मैं लाऊँ सबसे पहले आप पास पहुँच जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो यहाँ सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने से के बाद हम नरेडर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ गया मैं तीन यहाँ से ऑन कर दी ऑन करने के बाद आप ऑटोमेटिक सब सारा बताने लगे मुझे बताने की जरूरत नहीं Heads up. Narrator keyboard changes. We have updated settings window Narrator Heading Level 1 Welcome to Narrator. This is Narrator Home, where you can get help, access your settings window, use Narrator, turn on Narrator, toggle switch on. दोस्तों इस पर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो डायरेक्ट आने के लिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर कीबोर्ड में टाइप कीजिए कंट्रोल विंडो और एन दबा दीजिए इसके बाद आप डायरेक्ट इस सेटिंग पर पहुँच जाएंगे और दोस्तों इसमें काफ़ी सेटिंग है ये सब बाद में मैं फिर कभी वीडियो बता बनाऊँगा विस्तार से पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ देखिए जिस लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे उसी लैंग्वेज में ये आवाज़ देगा आपको Personalize narrator's voice. Choose a voice. Microsoft Mark, English, United States. Microsoft Ravi, English, India. Microsoft David Desktop, English. Microsoft Zero Desktop, English, United States, 7 of 7, selected. Microsoft David Desktop. Microsoft Zero, Microsoft David. Microsoft Zero, Microsoft David. English. Microsoft David. English. United States. Personalize narrator's voice. Choose a voice. Microsoft. अब मेरा सेटिंग हो English, गया Bing. इसमें से कट हो जाता हूँ अब आपको ईमेल पढ़वा के सुनवाता हूँ Urban View Viren Devpal Pal's comment on his photo. Facebook तो ऐसे ही आपका लैपटॉप पढ़ देगा आपसे पहले तो अगर इतनी आप जानते हैं तो कोई बात नहीं अगर नहीं जानते तो एक बार यूज जरूर कीजिए अगर ये शायद आपके सिस्टम सपोर्ट ना करे तो घबराइए मत कमेंट कीजिए मैं कोई और भी तरीका बताऊं तो इस सिस्टम एच डी आपके लिए काम में आएगा आपके बच्चों के लिए काम में आएगा अगर आपका बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बार यूज करके ज़रूर देखिए ये तो सेटिंग मैंने ऑन मतलब करने के लिए बताया अब ऑफ करने के लिए बताता हूँ इस सेटिंग को ऑफ करने के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल विंडो इंटर दबा देंगे ऑफ हो गया देख लेते सेटिंग में ऑफ गया कि नहीं ये देख सकते हैं ऑफ हो गया तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो एक लाइक ज़रूर बनता है तो लाइक दे दीजिए नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए और दोस्तों मैं आप लोग तरह नहीं